enemy. Jangan lupakan cintamu atas negeri ini. You have slain an enemy. luka. You have slain an enemy. Seorang You have slain an enemy. Double kill. Welcome to Mobile Legends. five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Ikuti aku dan terus berjalan maju. bekas luka adalah okay. bukti kehormatan seorang pejuang. Prajuritku, aku akan menuntun kalian pulang. Kami tidak pernah berkata kami tidak terkalahkan, tetapi kami tidak dapat dihancurkan. Berdiri teguh dan pertahankan tempat ini. Nenek moyangku sedang melihat dari Valhalla. Aku tidak akan mengecewakan mereka. You have slain an enemy! An enemy has been slain! Okay, Jangan lupakan cintamu atas negeri ini. You have slain an enemy. Ikuti aku dan terus berjalan an maju. An ally has slain the turtle. Berdiri teguh dan pertahankan tempat ini. Enemy killing spree. Nenek moyangku sedang melihat dari Valhalla. Aku tidak akan mengecewakan mereka. Battle spell in cooldown. Rakyat Northern Fair boleh dikalahkan, tetapi tidak ditaklukkan. Lawan menghilang. Oke. Okay. Jangan lupakan cintamu. dikalahkan, tetapi kami tidak dapat dihancurkan. Initiate retreat! Berdiri teguh dan pertahankan tempat ini. You have been slain. Northern Bench. Retreat! Jangan lupakan cintamu atas negeri ini. Northenvale okay. boleh dikalahkan, tetapi tidak ditaklukkan. Battle spell in cooldown. Bekas luka adalah bukti kehormatan seorang pejuang. Enemy missing. Ikuti aku dan hilang. tetapi tidak ditaklukkan. Bekas luka Lawan adalah menghilang. bukti kehormatan seorang pejuang. Request backup. meluapkan cintamu atas mimpiku. Request backup. Our turret has been destroyed. Ikuti aku dan terus berjalan maju. Tetapi kami tidak dapat ally has slain the turtle. has been slain. You have been slain. cuakan mereka. Battle spell Our turret has been destroyed. Berdiri teguh dan pertahankan tempat ini. Launch attack! Jangan lupakan cintamu. Shut down. Killing spree. luka. You have slain an enemy. Seorang pejuang. Shut down. Push first. Jangan lupakan cintamu atas negeri ini. Request backup. Nenek moyangku sedang melihat dari Valhalla. Aku tidak akan menyerah. Jangan lupakan cintamu. Push forward. An enemy has been slain. Your team destroyed the turret. Out. Battle spell in cooldown. Your team destroyed the turret. Battle spell in cooldown. Clear up lanes. Request backup. Ikuti aku dan terus berjalan maju. Killing spree! Nenek moyangku sedang melihat dari Valhalla. Aku tidak akan mengecewakan mereka. Well played. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Mega kill! way!